сённяшні дзень Беларусь усё яшчэ застаецца адзінай краінай у Еўропе і на постсавецкай прасторы, якая выкарыстоўвае смяротнае пакаранне. Згодна рэферэндуму ад 24 лістапада 1996 года 88,4% грамадзян выступілі за захаванне смяротнага пакарання ў Рэспубліцы Беларусь. Варта адзначыць, што на момант рэферэндуму крымінальны кодэкс прадугледжваў пазбаўленне волі на максімальны тэрмін да 15 гадоў. У снежні 1997 года было ўведзена пажыццёвае зняволенне як выключнае мера пакарання. У абодвух выпадках фактычна гаворка ідзе аб альтэрнатывах смяротнага пакарання. Вынікі сацыялагічнага даследавання 2014 года, праведзенага дэпартаментам маркетынгавых і сацыялагічных даследаванняў групы кампаній Сацію паказалі, што стаўленне грамадзян беларусі да праблемы смяротнага пакарання змянілася ў параўнанні з перыядам рэферэндуму 1996 года сацыялагічным апытванні прымалі ўдзел грамадзяне Рэспублікі Беларусь рознага полу, узросту, месцапражывання, веравызнання і сацыяльнага становішча. Гэта колькаснае даследаванне праводзілася метадам асабістых інтэрв'ю па месцы жыхарства рэспандэнтаў. Траціна апытаных беларусаў выступае з-за выкарыстанне смяротнага пакарання. Аналагічная колькасць выказалася супраць. Няпоўная траціна рэспандэнтаў краіны лічыць магчымым захаванне і выкарыстанне смяротнай кары толькі пры пэўных умовах. 57,3% апытаных аргументуюць свае станоўчае стаўленне да смяротнага пакарання тым, што гэта раўнасільная мера пакарання здзейсненаму злачынству, справядлівая адплата. У той час, як для 37,2% пажыццёвае зняволенне, неапраўданае марнаванне дзяржаўных сродкаў. 34,4% опытанных упэўнены, што смяротнае пакаранне найбольш дзейсны спосаб пазбаўлення ад злачынцаў. Акрамя таго, 19,9% рэспандэнтаў перакананыя, працяглае пазбаўленне волі не здольнае змяніць няволеную. 9% лічыць, што наяўнасць смяротнага пакарання аптымальны спосаб рэгулявання грамадства. Якія аргументы апытаных грамадзян Рэспублікі Беларусь супраць смяротнага пакарання? 38,8% апытаных перакананы, што не дзяржава дае чалавеку жыццё, а гэта значыць не ёй яго адбіраць. 35,7% лічаць судовую сістэму недасканалай, не выключаная рызыка судовых памылак. З 1971 по 1985 год па справе Мехасеюча было незаконна асуджана 13 чалавек, а адзін з іх, Мікалай Тярэня, быў расстраляны. 25,7% рэспандэнтаў лічаць, што існуюць іншыя, не менш жорсткія меры пакарання. 13,9% апытаных грамадзян суперажываюць сваякам пакарана, якім не паведамляецца пра дату і месца пакарання, а таксама пра месца пахавання. Адпаведна, цела не выдаецца. 10,8% упэўнены, што смяротнае пакаранне неэфектыўнае і неапраўданая мера пакарання. 7,3% допускаюць магчымасць злоўжываннем смяротным пакаранням афіцыйнымі асобамі і судом. Тая ж колькасць рэспандэнтаў паказвае на тое, што рэлігійныя каштоўнасці супярэчаць выкарыстанню смяротнага пакарання. Важно подкреслить, что весь процесс выкарыстания высшей меры покарания в Беларуси покрыты завесой секретности. В вольном доступе нема полных статистичных даденных про колькость, приведенных у выконания присудов. Таким чином, не уявляется махчимым бачить полную картину того, что отбывается, и оценивать ее у полном объеме. С 1997 года правооборонный центр «Весна» активно выступает за скасование смертного покарания у нашей краине. У 2009 годзе па ініцыятыве трох арганізацый была створана кампанія праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі, якая дзейнічае і па гэты дзень.